مرحبا اسمي ريتا أنا إنجليزية أصلا من مانشستر آه، وأنا بحكي سوري عشان كنت أعيش في سوريا من زمان يعني قبل عشر سنوات وهيك كنت أعيش في الشام وحبيتها كتير كتير كتير آه، وأنا حزينة يعني أنا أعيش هون ومش في سوريا آه، خالص